I'll explain you then. Can you help me with the translation? I'll just tell him what I'm doing. Well, what I'm doing is a, a project in which I am, as a, as a journalist and, and an artist, I'm trying to understand what happened here in that city that started the revolution. قال لك قال تعمل هذا البحث ونوثق فيه شنو وقع في تونس بالضبط معناها في في الزين وبعد الزين وشنو السبب بالضبط اللي قامت عليه الثورة الثوره And I also want to understand how each one of the groups that represent the whole society of Sidi Bouzid understand and uh, interpret this revolution. And, uh, and uh, like earlier this morning, you were saying that uh, the revolution started here on 17th of December with Mohamed Bouzizi. And I want to see uh, how each one of the groups understand that. لكن نحب نعرف بالنسبه لك بالنسبه لكم انتم شنو هو ال- ال- معناها ش- تمثل الثوره بالنسبه لكم انتم كيفاش انطلقت وشنو هي معناها الثوره بالنسبه للاسلاميين شنو هي بالنسبه للاسلاميين قبل وبعد مسلمين. مسلمين And then I have a few questions that I would like to ask, and uh, and uh, of course you're gonna you're gonna answer me in Arabic, and then I will stop a little bit and ask uh, to Faiz to translate that to me, and then I will keep asking you some questions. It's not complicated; it's very simple, and uh, yeah, I just want you to be honest with the answers. قال لك آه، وبعد نسالك اسئله وباش تجاوب يعني بسؤال بسؤال طيب معناها الحالة قبل بن علي يعني والحال من بعد ايش تمثل الثوره بالنسبه لكم انتم؟ بالنسبه لنا نحن لنا نحن أي كلنا. المسلمين إيه. Can you sit down here? طيب Yeah. Oh, here. Yeah. Um, then um, my first question is, uh, according to you, can, can I ask you not to uh, do any? Yeah, fine, <laughs> thanks. Uh, according to you, what exactly happened in Sidi Bouzid on the 17th of December of 2010? قال لك بالنسبه لك انت شنو وقع في سيدي بوزيد في 17 ديسمبر؟ والحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفاه هو في 17 ديسمبر بالضبط آه، كثير من الشباب آه، مثلي آه، الملتزمين يعني كانوا آه، في الأسر كانوا مأسورين في زمن بن علي لمدة سنين في زمن بن علي يعني كان هذا النظام يضيق على كل كل مظهر من مظاهر الإسلام يضيق عليه يعني حتى اعفاء لحيه او حتى لبس قميص او لبس حجاب للنساء هذه من الاحوال التي لا يرضاها النظام البائد وكان يضيق ويمنع كل من يلتزم هذه المظاهر فكيف بما هو اكثر منها من التزاما للصلاه في المساجد وغير ذلك في 17 ديسمبر يعني كنا في الاسر كنا في الأسر في 17 ديسمبر وسمعنا الأحداث اللي حصلت خارج السجن وهذا دليل على قمة الظلم والطغيان اللي كان يعانيه كل الشعب كل الشعب بمختلف فئاته وطوائفه كان الشعب يعاني من ظلم وقهر ومنع آه، من آه، ممارسة ما شرعه الله عز وجل خصوصا فحتى حتى في المسائل الدنيوية مسائل المعيشة والرزق كان هناك تضييق آه، شديد على هذا الشعب آه، كان هناك امتصاص لثروات هذا الشعب آه، كان هناك احتكار لقدرات كثير من هذا الشعب واستغلال حتى انه الـ الـ يعني قام من قام من هذا المجتمع ممن يعمل في اعمال حره فمحمد بوعزيزي كان يعمل خضار يعني أه، لقي ما لقي من الظلم هو وامثاله فاشتد غضبه حتى قرر ان يحرق نفسه او ربما قرر ان يخيفهم بحرق نفسه فحصل ما حصل ثم قدر وهذا ما قدره الله عز وجل له ثم ثار معه الشعب رغم أن بن علي كان له من الظلم ما لا يملكه غيره من حكام العرب والعجم وكان آه، متجبرا على هذا الشعب متسلطا عليه قاهرا له مرعبا له إلا أن هذا الشعب رغم ما غرس في آه، نفوسه آه، من جبن إلا أنه الظلم وقمة الظلم لم تترك لهذا الجبن مكانا في القلوب وثار الشعب وتكلم عن حقوقه وحصل ما حصل أن فر هذا الطاغوت هاربا وهذا كله بفضل الله وتقديره فالله عز وجل هو الذي قدر وهو الذي يسر فله الحمد والمنة بعد خروجنا نحن الشباب الملتزم كنا بالألاف في السجون كنا بالألاف في السجون آه، خرجنا في بعد بعد فراره بشهر أو شهرين آه، وجدنا ان يعني الاحوال تغيرت انه اصبحت ثمه حريات ليمارس كل آه، ممارساته المشروعه آه، نرى ان هذه الثوره ان وقع استغلالها كما ينبغي فستؤتي اكلها على جميع الوجوه ولكن ان احتكرها البعض من الأحزاب وصرف آه، فوائدها ومنافعها البعض الآخر من رؤوس الإدارات آه، آه، فهي لن تؤتي أكلها ولن لن يصلح لن يصلح المجتمع إلا ما شرعه الله له فكل الأنظمة الأنظمة الموجودة آه، والبرامج المقدمة عند الأحزاب وعند الإداريين وعند كل من يريد أن يسن قانونا هي ليست بأصل من أصول إصلاح المجتمع وليست ولا, ولا تحتوي الكفاية لهذا المجتمع فالله عز وجل الله عز وجل خلق العباد وسطر لهم ما يغنيهم عن غير ما سطره لهم وهو القائل عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ويقول ما فرطنا في الكتاب من شيء فلإصلاح البرامج الاقتصادية والبرامج السياسية والبرامج التعليمية وكل البرامج لنا في كتاب الله عز وجل القرآن وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لنا الكفاية ولله الحمد Yeah, but uh, in terms more or less what he said, just roughly, it doesn't have to be the whole thing. I think God is uh, God Does he believe that Muhammad Bouzidi had something to do with the revolution? Does he believe uh, Muhammad Bouzidi is a, is a hero or not? Yeah, uh, did he say something about that? No. Can, can you ask that? If he believes that Muhammad Bouzidi is a hero or if, it's if he's important at all for this revolution or not?